друзья, всем привет! Сегодня ковыряем вот такой вот автомобиль. Ягуарчик, он новенький. А, некоторое время там использовался, и на этих мойках человек хочет, короче, защитить кузов. А, будет делаться полировка, легкая полировка, потому что кузов еще, благо, целый. А, наносится керамика, если не ошибаюсь, защищаться стекла тоже керамикой и обрабатываться диски. То есть будут мыться диски, будут наноситься на них керамика. Интересная работа, много масштабной керамики. И сейчас начнем с того, что автомобиль вымыт, э, вымыт с шампунем. И теперь его надо обработать от грязи. Правильная обработка выглядит следующим образом. Это пластилин, глина, кто как называет, но это один из видов глины, который не в комочке выглядит, а в э, как бы губке наносится шампунь, ну, что-то мылящее, грубо говоря, смазка, лубрикант. И спокойно со всего кузова, ну, по всему кузову проходим, снимаем загрязнения. Она их как бы сдирает. Некоторые делают это наждачкой, ну, <laughs> наждачкой, сами понимаете, потом выполировывать рисочку. Это фиговина ничего плохого не делает, и после нее, в принципе, можно просто очистить кузов, и никаких не царапин, ничего не будет. Офигенно снимает загрязнения, всякие мушки, которые э, не можем отмыть э, щетками, она счищает. Так, ну, после мойки хорошая сушка, продувка всех щелей, лючков, каналов, чтобы тут было как можно меньше воды, но она один хрен еще собирается, потому что вода нам тут в принципе не нужна. Оклеиваем молдинги Потому что на них как поналипают, они хоть и глянцевые, но блин, лучше их не трогать. Резинки, резинки на дверях, чтобы туда ничего не попадало. И полируем. Борт уже тут подполирован, не тронут только заднее крыло. Машина, в принципе, не пошатанная. Вот дверь уже выполирована, а крыло еще нет. Сейчас я пасту уберу. Вот дверь, вот крыло. То есть буквально чуть-чуть присутствует легенькая, легенькая такая рисочка. Вообще еле-еле. Ну, ее убираем и все. Убираем оранжевым кругом на обычной орбиталке. Вот тут написаны обороты. И был вопрос, на каких оборотах там э, крутишь машинку, паста там написано. Сейчас мы все посмотрим. То есть на самой машинке 6 всего позиций. Вот я сейчас дополировал плоскость на бампере, вот эту вот пустоту, у меня стоит почти пятерка, то есть это где-то 1700 оборотов получается. Там, где большие полигоны, такие как капоты, допустим, где есть место разогнаться, вообще выкручиваем на максимум, мы шпарим, прогреваем. То есть чем быстрее мы прогреваем, тем быстрее мы спойлеруем. Но главное, само собой, не, не переусердствовать, не перегреть. По пастам. Я так честно скажу, не разглядывал прям сильно пасту. Сейчас посмотрим, есть ли тут рекомендации на полировку. А глобально-то тут ничего и нет. То есть ничего такого информативного нам не предоставили. По поводу машинок. А, чем отличается там флекс от макиты и так далее. Флекс от макиты отличается производителем. Макита это производитель Макита, Флекс это производитель Флекс. А, между обычными дешманскими вот этими отличия, конечно, в эргономике, в удобстве работы и, самое главное, в надежности. Но круговые движения на орбите здесь, орбиталки, такие же, как и у обычной болгарки будут. Одно только, что мощность тут больше, обороты тут стабильные, чем у каких-то дешевых болгарок. Ну, само собой, длительность работы, она не так сильно греется, как э, дешман и всякое такое. Так, полирует, полировать будем в один заход. Голограмму на белом оставить в принципе невозможно, поэтому я думаю смысла проходить еще чем-то нет. Потом это все дело обезжирится, разберемся с керамикой, что почем и что для чего. Ну и более детально посмотрим на керамику. Я надеюсь, Витя нам это подскажет, расскажет, потому что я по керамике не силен. Так, наносим пасту. Пасту наносить как бы глобально много смысла не имеет. Ну, надо привыкнуть к каждым пастам, сколько чего. Тут я нанес чуть больше, потому что у меня круг почищен, он сухой. Поэтому надо так чуть-чуть смочить круг. А, растираем, обязательно разносим все по поверхности. И только потом включаем малые обороты на машинке. И ни в коем случае не сразу высокие, потому что мы тупо будем прижигать э, полировочную пасту в поверхности, и потом ее придется плевать, там, мочить водой, чтобы смыть. Это тупо неудобно. Поэтому выкручиваем на единицу, на минимум. И на малых оборотах, это самые малые обороты, растираем пасту по всей сразу, по всей зоне, которую планируем полировать. сейчас повысим ее сразу, в принципе, до четверки. Выше, чем 4 я подниматься не буду, потому что э, много ребер, много изгибов, и мне просто будет рвать машинку в руках и кидать ее. такое. Вот горячо, значит прогрели. Вот я сейчас тут покажу, что такое прижглась паста. У меня из-за края вывернула комочек пасты, который я с багажника туда закинул. И она припалилась. Вот тоже за, за края скотча заворачиваюсь, и все, паста прилипла. Сейчас я дополирую, сниму, покажу. Именно поэтому, ну, не то, что нельзя, не рекомендуют сразу включать высокие обороты. Нам надо равномерно распределить пасту по поверхности. показывают этот, этот участок. Вот паста, вот я только что тут полировал, еще раз прошелся, она не, не стирается. И вот кусочек остался небольшой, но он есть вот тут вот, за ногтем сразу. Что надо сделать, чтобы их убрать? Надо взять влажную тряпку, плюму, там, не знаю, на нее, взять спирт. И только таким образом а, мы сможем вытереть пасту. Вот поэтому надо сначала растереть все равномерно по поверхности. Теперь э, вытираем э, микрофиброй, ну в идеале чисто ее содержать, иначе мы можем тупо царапать все, что сделали. И можно будет уже снимать скотч, чтобы повыдувать из-под скотча все, что туда попало, обезжирить все нормально и готовиться к нано. Так, теперь добираемся до ручек. И просили показать, э, что это было в кадре что полировал Витя в ручках тогда. Это вот такая штука. Авто Автотриц э, стоит 150 долларов примерно, плюс-минус. Это набор, в котором есть куча, куча, куча всяких кругов на штифтах одетых, разные по жесткости, само собой, разные по форме и так далее. То есть это все нужно для полировки в разных трудодоступных местах. Ну, короче, для детейлинг полировки, там где-то в салоне что-то, вот этим кружком полировали, его уже чуть-чуть подушатали, но еще сейчас он поработает. Это гибкий вал, накручивается прямо на ось машинки. То есть снимаем переходник, накручиваем на машинку и получаем вот такую вот вращающуюся маленькую штуку, которой удобно подлезть внутри ручек. Все той же пастой, круги по жесткости подбираем самостоятельно. Включаем машинку на не такие уж высокие обороты. Я вам сейчас еще тут кое-что интересное покажу приехал W60 Bro, еще один блогер московский. Чувак, который офигенно клеит пленки, вот они сейчас аудюху отклеили вместе с Витей. Это именно человек-плотер. Вот он, он фигачит так, что вот подойти и сказать, что машина в пленке, в принципе, нереально. Аудюшка такая борзая. Вот этот тазик в пленке уже. То есть из того, что в пленке, можно сказать, только подойдя в упор и тыкая пальцами именно вот, вот туда, куда, куда надо знать, куда ткнуть. А так вот, вот не умеет человек делать вообще. Прям, прям, прям все, да, все плохо. Все плохо. Все так не умели. Дай бог, чтобы все так не умели, да. Ну, говоришь, а ты, ты ж в Москве обучение не проводишь, да? Ты только на выездах приезжаешь уже отучил несколько людей, ага. отучил в Москве. Вот. Ну, на самом деле, просто если человек мне нравится, то... Ну, понятно, учу. индивидуальный подход. Да, да. А ты наркоманишь сейчас, да, потихоньку? Да, а я, честно говоря, и по-громкому наркоманю. Оп. Это вот когда руки из жопы, если воду нормально выгнать не можешь, приходится колоть. Ну, вообще, это хороший способ подсадить клиента. То есть, просто да. машина сама будет ехать сюда. Один себе, один... Один клиент. Один в а работает вот, вот звук, как у кастрюли. Вот, вот один в один. Сзади стоит владелец автомобиля. Да? Хорошо, что не понимает русский, что ему обидно. <laughs> Не, ну вообще круто. На самом деле, вот все кантики, все подвернуты. Даже не... А, вон он, он, вон он, он подвернутый кантик туда. Тут под резиночку зашли. Ну, красиво сделано. Мне прям нравится. Кузов чуть-чуть передвинут на подъемник. А, теперь делаем нано. Нужно будет делать нано на кузов, керамику, керамику на стекла и легкую керамику на диски. Но на диске она будет чуть неправильно наноситься, потому что они не будут сниматься. По времени не успеваем, надо отдавать машину быстрее. Ну, так, начальство сказала так, значит будем делать так. А, керамика тут в три слоя будет делаться, два слоя десятки, это та, которая именно защитная, и один слой восьмерки, это та, которая основа гидрофобная. А, все обезжирено спиртовым раствором 20% с 80 э, э, воды, 20% спирта, э, этилового, метилового, бутилового, какого-то спирта, короче, не знаю. Не тот, что пьют алкоголики. Подготовлен аппликатор, на него будем сейчас десяточку наносить. Я буду наносить, а пацаны будут растирать. Так как они будут растирать не совсем, конечно, идеально правильно, но тем не менее, у меня выбора нет, иначе я по скорости просто один не успею. Они будут не просто растирать, они ее будут как бы выдирать. Смачиваем аппликатор хорошо. Фофу, готов, ready. Наносить будем. Окей, окей, no fast. Окей. <laughs> I understand you. я не спеша наношу на один элемент. Тут есть как бы до минуты, в принципе. А он попросил не быстро, потому что я ему позапрошлый раз слишком быстро дал разгон. Он просто охренел за мной бегать. То есть я сейчас ее равномерно нанес, а он за мной будет идти ее равномерно растирать. О, отлично, фонарик принес. Окей. Okay. И одно как бы из того, что но, что не совсем правильно он делает, он просто очень сильно втирает. А, прям, ну, фактически сдирает. Надо первый слой проходить и располировывать, а уже вторым слоем, точнее, размазывать, а уже вторым слоем располировывать. Фонарик он, конечно, поставил удачно, я его сейчас переставлю, дабы было видно лучше прямо из-под фонарей. О, пришел второй, и они сейчас вдвоем будут, короче, делать and this, yes? Or no? No, no. Mm -hmm. Втроем, конечно, это делать офигенно, потому что быстро, но лишь бы это все делалось правильно. одному с такими объемами, то есть целиком с дверью просто не справиться. Ее по-любому придется на сектора делить. Но опять же, тут у них требования не такие интересные, они как бы не сильно напрягаются по поводу того, как будет выполнена работа. Главное, что слово керамика присутствует, значит все сделано уже изначально хорошо. Вообще должна быть идеальная чистота. В лучшем варианте это делать в камере, в покрасочной, чтобы не пыль, не открытые вот эти двери, сквозняк тут гуляет, курящие, ходящие. Этого быть не должно. Next. сейчас наношу первый слой. А, пока мы пройдем по кругу с ним, пройдет где-то минут 15. И, в принципе, поскольку тут тепло, можно будет наносить следом идти второй слой вот этой десятки. И минут потом через 30 наносить восьмерку. Блин, десятка прямо жирная. Я вот 4 капельки капнул, и она растягивается обалденно. Так, чериком закончили, в принципе, носить два слоя. Оно уже так офигенно, в принципе, блестит. Хороший такой прям ну, толстый блеск. Как будто это, в принципе, по толщине примерно равняется одному слою лака. То есть микрон где-то 20-25 нанесли точно. Теперь восьмерка, это, по сути, ну, такое защитное, гидрофобное, чтобы водичка там стекала. А, она со временем, то есть, смоется, а вот десяточка, она потолще и покрепче. Это именно защита от Э, царапин на мойке. То есть восьмерку периодически можно обновлять, а десятка этих двух слоев на год машине хватит за глаза. таких условиях сложновато, но ну, будем делать как-то пытаться. Сейчас наносим керамику Крайтекс на стекло. По инструкции указано очистить. Очистили чистой микрофиброй, с спиртосодержащим средством, все круто. Теперь наносим ее, но ее не сразу растирать надо, а оставить на э, полчаса и потом располировать чистой микрофиброй. прям засыхает, так схватывается на стекле. Одно но, что все должно быть сухое. Все торцы, все края должны быть полностью сухими. Жаль, Витя уехал. Он работал этим крайтексом, он знает, как оно. А, я же как-то чуть-чуть постребываюсь, чтобы все получилось. Ну, попробуем. По крайней мере, инструкцию прочитал. Вроде ничего там супервоенного нету. Оно какое-то такое мутноватое смотрится. Ну, будем расподоровывать потом. Так, наносим теперь нано, нано, нано на диски. Это вот такая вот керамика, Мега мегаримс. По нанесению, в принципе, все то же самое, как и на кузове, но а, тут удобнее наносить с пистолета ее, потому что, ну, просто удобнее. А, аппликатором гораздо дольше. Расход, конечно, с пистолета больше, раза в два, наверное, но быстрее. Тут все по времени. Машина уже ехать должна. Так. У нас 4 диска. Они их снимали, помыли внутри. Ну так, протерли. Я снаружи алкоголем обезжирил их, протер. И теперь можно наносить и сразу растирать. То есть тонкий слой и растираем. Воу. <laughs> То есть небольшое давление, факел укручиваем, в принципе, в точку. И надо выставить малую подачу, потому что я мыл пистолет. Они их не умеют тут мыть. И он был тупо весь засранный. То есть подача еле-еле. Угу. нанесли со всех сторон и сразу-сразу аккуратно располировывать. Это так, прям сказать, что дико классная какая-то обработка, но ну, честно, из-за того, что все очень быстро и диски нормально не вымыты, то есть внутри в болтах ничего не вычищено, это так. Э, грязь, чтобы на первых двух мойках нормально отскочила именно от наружной части. И чуть-чуть изначально, прямо сейчас, дало блеск. Все, все остальное, именно в этом случае, это тупая трата денег. Но тем не менее, клиенты это тут ценят. Полчаса прошло, даже чуть больше, пока там другие стекла делал, диски довалил. Пробуем чистая новая микрофибра. Пробуем растирать. Я не знаю, конечно, что оно там на стекло дало, но как-то оно стирается прям аж слишком хорошо хрен его знает. На уровне, может, химии какой-то там процесс выходит, но я не в курсах, в общем. Может, вода просто лучше будет стекать. Но, опять же, сразу пробовать нельзя, надо дать ему полностью, полностью высохнуть. И потом уже, ну, я уже не вижу, потому что машина буквально сейчас уезжает. Давайте сразу посмотрим, что тут по общему результату, то есть два слоя керамики, э, полировка одним кругом, два слоя керамики, э, десятки, один слой восьмерки, э, на стекло керамика, на диски керамика. Но ну, диски заблестели сразу, конечно, как будто их только-только идеально вымыли. И, в принципе, все. Заняла эта машина вдвоем, ну как, полтора человека, скажем так, делала. С 10 утра до сейчас у нас 5 вечера. В принципе, не сильно напрягаясь, но тем не менее от нее мы не отходили. Ягуарчик так получился ничего. И, в принципе, защита от этих моек на полгода ему обеспечена, потому что тут ну, довольно-таки жестко моют машины, их тупо не щадят, прямо щетками в тупую фигачат. Я считаю, что это не есть правильно, не есть хорошо, ну, как есть. Короче, вдвоем машину, в принципе, за день можно полностью подготовить. Если от нее не отходить вдвоем, если нормально реально валить тазик, то полная полировка нормальными тремя кругами, обработка керамикой, защита дисков, стекол. За целый день, имея опыт, уложиться можно. По поводу керамики и всего остального, жаль, что Витя уже ушел, но я его попросил, чтобы он на своем канале, как у него там появится возможность, потому что они сейчас э, с Жорой тянут машины, приехал W60 Bro учить, ну, я показывал на той машине, да, на улице она стояла, а, учить пленками ребят работать, поэтому они сейчас конкретно валят пленками. А, но Витя пообещал, он сделает обзор на керамику, потому что я в ней ну, не силен. Я понял, что как, с чем работает, ну, допустим, стекла я первый раз обрабатывал, диски до этого делал. Тут есть для резины, то есть, ну, большой очень выбор. Об этом и мне будет интересно посмотреть, послушать. Также он пообещал сделать обзоры на Коххими, объяснить, почему Э, кохими пасты полировочные хуже, чем Минзерна. Почему они так работают? Ну и тут еще химии куча, в общем, есть, есть о чем посмотреть. Надеюсь, он не будет затягивать с видосами. И мы сможем более подробно о чем-то узнать. Ну, а также, также будем просто смотреть, как оно работает. И попытаемся, может, сделать какой-то тест, если машина какая-то останется, хотя бы дня на два, зависит, как вода стекает и все остальное, потому что сейчас пробовать еще рано. Если есть вопросы, в комментариях задаем. Я вроде быстро отвечаю на них, стараюсь быстро отвечать. Витек подключится, а, поотвечает на ваши вопросы, те, которые я молчу. Ну и, и, и работаем. А, кстати, да, еще будет, чуть-чуть еще будет а, ПДР на канале, потому что я одну половину дня буду ПДРить в другом месте, а другую половину дня буду здесь работать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Пока.